Só Louis V, sem Joshi Sem sabe que nós é green é Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim Só Louis V, sem Joshi Sem sabe que nós é green é Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim Ele peida na minha frente, na minha frente. chora Não sabe o que acontece, tá de fora tudo bem, fica fácil. Fica fácil. Tô tá meu pitch pronto pra ser milionário. Tô contando um paco, mano, só lobo guará. Apesar que é de 100, tá mais fácil de guardar. Grana, foco, tem. Ela sabe que é me dá. Me dá. Coca, soda, lean. Mais um doce vai dropar. Não quer MD, só quer ver tempo passar. Passar. Só vive, sem Jashi. Cê sabe que nós é cream. É o cream. Sem confundir, só dividir. Sem agir, sem sabe que nós é green Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim China no som, amassando esses fela Tipo Saitama, Matugo, Han Andrade 18 virou minha fã Cabeçada do Zidane, você materazi. Materazzi. Você tá me perseguindo tipo paparazzi. paparazzi Isso aqui não é parquinho, não é Hop Harry Isso aqui não é parquinho, não é Hop Harry Olha o salve, boa Nike, olha no meu pé Meu pé, quer fumada, boa Chama Nike, sabe, né? Cê sabe, só Louis Sem Josh, cê sabe que nós é green É o green Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim uh. Só Louis sem Josh, cê sabe que nós é green É o green Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim uh. Não testa minha paciência que eu tô sem limite 5K bolso e ela na suíte No meu corre atrás a grana, eu tô correndo risco Rico dentro da favela, me chamem de Tico Esses pelas tão tentando, mas não arruma nada Tenta arrumar pezinho, mas não, não dá falha Copo sempre transbordando, tem gelo, tem bala Cê quer vir bater de frente, mas cê não tem bala Sabe que eu faço grana? Eu nunca sou de dar falha Fase boa, invejoso sempre brota Se eu tô com as notas, pode pá que ela me nota Tanta nota que eu não conto, mas não vou pesar Tô com a camisa da home, só no Guará